शालोम शागिर्दियत की कीमत चुकाने में मदद करें welcome friends to my channel before going to start our video please subscribe my channel hit the bell icon and don't forget to like and share my video with your friends thank you عزیز قدس مستی کی کتاب کا دوسرا بات ہمیں جادوگر ستارے اور وہ تحفے جو وہ ہمارے رب کے لیے لائے تھے کے بارے میں بتاتا ہے آپ سب ان کہانیوں سے خوب واقف ہوں گے کیونکہ یہ ہر سال یشو کے اس دنیا میں آمد کی خوشی میں ڈراموں تھیٹر اور گیتوں کی شکل میں پیش کی جاتی ہے شاید آج تک ہم نے اس بات کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہمیں اس بات کو دینی چاہیے کیونکہ اس بات میں خدا کی کرنے کی ایک قیمت کا تذکرہ ہے جسے شاید ہم نے ہمیشہ نظر انداز کیا آج ہم اس قیمت کے بارے میں سیکھیں گے کیونکہ دنیاوی طور پر بھی جب کسی کی شاگردیت اختیار کی جاتی ہے تو ہمیں اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے تو اگر یہ معاملہ دنیاوی طور پر ایسا ہے تو خداون کی شاگردیت اختیار کرنے پر تو یہ کیسا کچھ نہ ہوگا لہٰذا آئیے اس بات پر ذرا غور کریں عزیزو مجوسی جن کو بادشاہ بھی کہا گیا ہے جنہیں عقل مند آدمی بھی کہا گیا ہے جب انہوں نے اپنے ستاروں کے علم سے ایک نئے ستارے کو دیکھا تو وہ اس کے ظاہر ہونے کے مقصد کو سمجھ کر اس کی پیروی میں چل دیے انہوں نے نہ صرف اس ستارے کی پیروی کی جو خداون نے ان کے لیے فراہم کیا تھا بلکہ بارہویں آیت میں درج ہے کہ انہوں نے خدا کی انتباہ کو بھی سنا دنیاوی بادشاہ کے خلاف قدم اٹھایا جو دنیاوی طور پر ایک بولنا بات ہے عزیزو یاد رکھئے آسمانی بادشاہ کی پیروی میں آپ ایسے بہت سے قدم اٹھانے ہوں گے جو دنیاوی حکومتوں اور اقدار والوں کو پسند نہیں آ سکتے لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت چکانی ہوگی اور یہی قیمت ان تین بادشاہوں نے بھی چکائی کیونکہ وہ خدا کو اپنا اعلیٰ بادشاہ تسلیم کر چکے تھے پھر ہم اسی باب میں قدس یوسف کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی بلاہت کی قیمت چکائی وہ کیسے بادشاہ حردیس بہت غصے میں کیونکہ وہ تین عاقل اشخاص کی خلاف ورزی پر آگ بولا ہو کر اپنا غصہ چھوٹے بچوں پر نکالنا چاہتا تھا اسی وجہ سے خدا نے یوسف کو مصر منتقل ہونے کا دیا کیونکہ ہیرودیس اس بچے کی تلاش میں مقدس یوسف نے اپنے ہستے بستے گھر کو اور اپنے کاروبار کو اپنے تعلقات کو نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے خدا کی فرمانبرداری کی اور پھر جب مصر میں حیرودیس بادشاہ کی علاقت کے بعد رشتہ دوبارہ مقدس یوسف کے پاس آیا کہ وہ اپنے خاندان کو اسرائیل واپس لے جائے تب ہی مقدس یوسف نے اپنے رب کی پیروی کرنے کی بغیر ہی قیمت چکائی ہمارے رب اور اس کے حکموں کی پیروی کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو چکانا کوئی معمولی بات نہیں ہے آج ہم اپنے خداون کی اطاعت کرتے ہوئے کیا اپنی شاگردیت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کیا ہم اس شاگردیت کی قیمت کو چکانے میں پسو پیش سے کام نہیں لیتے مجوسیوں اور مقدسوں سب نے جس طرح اور جن حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی شاگردیت کی قیمت چکائی ہے کیا آپ مسیح کی شاگردیت میں روز اپنی سنی اٹھاتے ہیں ان تمام سوالات پر دھیان ہو جانا اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند میں یہ دن آپ کا مبارک بابر دے آمین سلام سلام سلام